随着荧幕前的朋友陆续的都即将要开工了，在这边我们让我们一起来看看，在这个礼拜有什么特别需要留意的日课吧。首先，礼拜一的部分我们会逢到的是凤凰日，凤凰日对于女性的朋友是大利的，因此荧幕前的女性朋友请听好了，在当天非常大利，你们可以泡澡除秽，可以在我们的水池里面加少许的粗盐。 又或者，如果您想要招好人缘、好姻缘，不妨可以放上几片新鲜的玫瑰花瓣，让你可以迎接一整年的好人气哦。另外，在礼拜二的傍晚的五点零三分，我们会真正的迎接庚子年的立春。在这一天之后出生的孩子，才是真正的金属宝宝哦。因此，老师也会建议在节庆的前后。 大部分的仪式都是少取的，所以如果有要做任何的决定或是交易，尽可能都欢迎下会是比较理想的。礼拜三我们会封到的是天赦日，这也是新春之后的第一个吉日，在当天老师有举办一场迎春点灯法会，有报名参加点元辰灯的朋友，老师也会在当天统一为大家祈福哦。如果你还没有报名， 不妨可以看看下方的链接跟或者是影片，来了解您该点什么样的灯种来为你自己祈一整年的好运势。在当天的辰时，逢到了喜神，有时进贵，亥时开泰，是不可多求的好日子。另外，在礼拜四的部分，我们会逢到的是麒麟日，麒麟日就是大力男性朋友的日子了。因此，荧幕前的男性朋友。 不妨可以在当天为自己泡澡除秽，只是我们加的不是玫瑰花，我们加的是茶叶。除了放了一少许的盐、粗盐之外呢，我们可以放上普洱或者是红茶或者是铁观音这类的发酵茶，来让自己达到开运除病气的一个效果。同时呢，这也代表的是希望我们可以小人少一点来找我们的杂哦。 当天同时也是误探病的日子，所以有要去探访亲友的朋友，请另外择日会是比较吉祥的。而且在这一天也是我们农历的十三号，这一天逢到的是偏财源跟偏官入吉星并临的日子，也是非常适合开工大吉，可以达到事半功倍、意外的收获的大吉之日。在当天选择开工的朋友们。 也比较能够接收到人缘磁场特别的旺，让你可以达到一整年的名利双收。如果你想要参考这一天开工的话，不妨另外看老师的另一支影片来确定你是适合的生肖，以及确定一下不该拜的方位又是哪一个方向哦。再来礼拜五的部分，我们会逢到的是月祭日，顾名思义。 大部分的集市，老师建议是少取的哦。礼拜六的部分是上元节，同时也逢到的是天官赐福。在当天的午时跟未时这两个时辰，也就是我们早上的十一点到我们下午的三点这四个小时，都逢到贵人登殿，是非常适合祈求贵人跟前往庙宇去拜拜祈福的好日子。 另外，在礼拜天的部分，也就是我们的初十六，这一天也是有逢到了财路和官路两个吉星并临的日子，也是非常适合大家开工的。尤其是针对如果你有兼职副业的朋友，你想要大发偏财运的朋友们，务必要选择这一天来为自己开工，可以让自己有得到声明。 远播的一个效果，财源广进哦。在当天，同时也是戊探病的日子，而且虽然它是董公选要适合嫁娶的日子，但是老师也会建议要特别留意一下当天的时辰、日刻哦。好，接下来让我们来看一下在当周的运势网又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属牛的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是我们属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜，你的运势会逐步的往上攀爬，很多的事情跟阻碍渐渐的都可以拨云见日，阻碍呢突然呢就自动排除了，不是不在，而是有人直接帮你省略掉。所以说，如果你有针对在业务上， 或者是在执行上面有什么要 push 的东西，尽可能就在这个礼拜推一把，催促一下，会是比较好的哦。大部分的事情都是可以顺心如意的。另外，让我们来看一下在接下来的这一周，个别的生肖又有什么特别要注意的地方。首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜，老师建议你务必要耐心、坚持一点。 这个礼拜你会发现有好多琐碎的小事情都找上门，有回不完的信、接不完的电话，还有听不完的牢骚跟抱怨。这个时候没有关系，请你把自己呢的这个活力展现出来，而且忌讳在这个礼拜少吃零食跟甜食。你在过年时间已经吃的够多了，这样子呢你才有这个毅力呢跟专注力可以做你眼前要做的事情。 这个礼拜要留意的天数是星期天哦。下一个生肖是我们属牛的朋友，在这个礼拜是发挥实力的一周。同样对你来讲，这个礼拜很多的事情都会找上门。这个时候呢，是一个做笔记的一个重点周，你必须要把你要做的事情呢一一的列出来之后，set 一个 timeline 来确保自己很清楚的知道你什么时候该做什么，什么。 时候呢，要去追什么的进度，才不会让自己一头乱。再来，在这个礼拜务必要开始执行一些事情了，因为这样子呢，你才不会在下一季的时候发现进度有落后，或者是有松散。就算你会觉得你目前的这个计划还没有很周全，也必须要开始执行，因为时间已经到了，天使已经在你身边了。 那属牛的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期一哦。下一个生肖是属老虎的朋友，在这个礼拜是需要排解情绪的一周。老师建议晚上的时候可以多听一点轻柔的轻音乐，啊，又或者是我们可以去书店走走，或是，在周末的时候去公园。 去散散步，那尽可能的呢，不要让自己的太极圈呢都停留在一个地方过久，让自己可以有一个喘气跟换气，哦，换一个磁场的一个地方，这样才可以达到排解的一个状态。那属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，更要留意的是，不要对他人的谏言或者是别人所说的一些话耿耿于怀在心里太久，不然这个心结到最后呢。 反而呢，会让你呢闷闷不乐一整天哦。属老虎的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期天。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜切记要留意你的时间分配的状况，有点不均。公事跟私事，你会觉得我好像没有办法从哪一边去做抽身，有的时候必须有舍有得。 你想要多一点时间给家人，那你的经济来源可能就必须要去退而求其次。你想要多花一点时间在工作上，那你想当然然的，家人的陪伴就会少一些。有些东西是没有办法同时都拥有的。去了解你真正想要给对方的是什么，再取得对方的理解跟谅解，来安排好、分配好你的时间，才不会让两边呢都不讨好哦。 那属兔子的朋友，在这个礼拜没有特别需要留意的日子。下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜会有所收获，你会发现自己忽然豁然开朗了，或者是你忽然顿悟了一些道理，甚至是想透了一些事情，让你会觉得过去在老是卡着的一些心结，或者是一直跳不出的这个罗框架呢。 都瞬间都可以得到一个很明确的方向。那属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，也不用急着去把自己的想法分享给别人，先理清楚自己要做的事情之后，隔一周再去讲会是比较好的哦。那这个礼拜你们要留意的天数有两天，分别是星期三以及星期五。 再来，下一个生肖是我们属蛇的朋友。属蛇的朋友，老师建议你们在这个礼拜要重新定位自己的角色，不管是在家庭里面，或是在工作岗位上面，您到底是想要好的跟善的位置多一点，还是要做黑的角色、恶的角色多一点？有的人是做这个追寻的角色，有的人是做让人 leader 的角色，你到底是哪一个角色？不要。 每一种角色都想要沾边，因为你只能同时专注于一样角色。如果你是属于追寻者，那就好好的锁定一个目标、一个主管，然后就就是让他当你的头。如果你想要当这那个带头的，那就请你要好好想清楚你要往的目标是什么，那你才朝那个目标，那自然就会有人跟着你一起走了。属蛇的朋友，在这个礼拜呢。 也没有特别需要留意的天数，只要好好的理清楚你的方位跟定位喽。下一个生肖是我们属马的朋友，在这个礼拜容易会有太过疲倦的一个状态。上个礼拜很多的事情呢，让你觉得在这个礼拜先想要松一口气，没有关系，不要把自己推得那么紧。就算是火车在赶场次，你也是要给它添油啊，是不是？ 不要老是一直吹着自己走，不然可是会吹出毛病来的。那属马的朋友在这个礼拜要适当的多喘息，多喝点水，给自己适当的休息时间，才不会让压力把自己压出心肌病来的。那属马的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期一以及星期三哦。下一个生肖是属羊的朋友，在这个礼拜。 要摆脱纠结的情绪，这个纠结来自于你会有一些不满的情绪出来，会想着为什么别人总是这么看我？为什么别人比我好？在这么多的为什么里面，你怎么不去想我能怎么样？用多一点的肯定句来面对你的周遭的生活的人事物，会比你去。 用疑问句来面对你的身身边的事情会比较好哦。那属羊的朋友，在这个礼拜要留意的天数比较多，分别有礼拜二、礼拜四以及礼拜六，所以老师建议你摆脱众多的问号，迎接更多的句号，这样子才是一个正确的态度。下一个生肖是我们属猴子的朋友，在这个礼拜呢，是一个渐入佳境的一周。 你想要执行的事情，你想要完成的目标，真的会有一个抽样的一个状况出来了。所以老师也会建议这个属猴子的朋友呢，可以多方的去聆听别人的意见哦，那再来去做决定哦，对你来讲的话会是不错的。这个礼拜要留意的天数是星期三哦。下一个生肖是属鸡的朋友，在这个礼拜你会面对比较多的质疑。 很多人会对于你的这个决定啊，甚至是你所下的决策，开始有很多的疑问。这时候，请你呢不要害怕被质问，把你的这个这些面临的这些问题呢，一条的一条的逐字的解开，让人家知道，让人家了解你的真正的想法跟你的背后的用意。 减少这些误会，那这样子就可以豁然开朗了。虽然可能需要花一点时日，但是只要肯沟通，对你来讲，这些质疑都是可以斩断的。属鸡的朋友，在这一个礼拜要留意的天数是星期四。下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友呢，务必要在这个礼礼拜呢，投入心力在你有执着或者是你想要做的事情上。 不管是主业或者是副业都是可以的，只要你有兴趣的，你都可以投入一些心血跟心思在上面，那你会有意外的一些收获跟想法。比如说，你可能想很喜欢去看一些小电影啊，或者是你很喜欢嗯文文创一类的东西，我们都可以去艺文中心去走一走看看，或许你会发现有。 不错的收获，你会发现一些新的想法，哦，甚至是可能你会看到一些可以改变你现有的这个一些想法的东西。那不妨就是走出去就对了。那属狗的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期五哦。再来，最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜。 你在上周所碰到的麻烦跟问题啊，会陆续的解决了，所以在这个礼拜其实真的就是慢慢的哈，你会可以比较释怀，也会觉得啊，终于呢这个警报呢是卸下来了，终于可以松一口气的感觉哦。那属猪的朋友呢，在这个礼拜虽然问题慢慢的得到了改善，但是人际的问题还是在那边的。 我们要适当的试出善意跟感谢哦。那这个礼拜要留意的天数分别是星期四以及星期六。好，再来让我们看一下，在这一周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属老鼠的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名是属龙的朋友。在这个礼拜是非常适合这三个生肖的朋友出去多做一些社交活动。 因为人缘好，而且呢，在这个礼拜你特别能言善道，可以透过这个你的言语的的这个力量呢，来让别人呢对你刮目相看。不管你是害羞的朋友，或者是你本身就是一个比较 open 的朋友，都不妨可以适适当的在这个礼拜呢，多去结交，多去认识，啊，多去跟人家做一些互动，啊，或许。 可以会有进一步的好消息等着你哦！以上是我们这个礼拜的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。如果你想要报名法会的朋友，请务必看下方的表格，点下报名。我是金妮老师，感谢您的收看，我们下周再见喽，拜拜。